山やか組の皆さんですはい富山県は何年よりやってまいりましたよ高前赤組でございますしばらくのお付き合いよろしくお願いいたしますそあではささ赤組描く麗しい輪の花心遊ばせ瓶の花林花 Bundestag gibt.